Mail, mail de, mail de, mail de. Biz ev bir aileler, bir ev bir. Pakistanın keçmiş baş naziri İmran Xana qarşı suyu qəsd olub. Hadisə nəticəsində sabiq hökumət başçısının ayağından yaralandığı bildirilib. Məlumata görə ondan başqa daha 4 nəfər də xəsarət alıb. Artıq keçmiş baş nazir İmran Xana suyu qəsdə cəhd edən şəxs də saxlanılıb. main pe main pe main pe ye bhi aane wala ye bhi Thank you.